اوه oh, شيت والله فلش هذا ايش بذا؟ <laughs> كيف انا حمار جلة جلة <laughs> فلش ادري أيوة، <laughs> جلة جلة جلة هو فلش جلة الكيو فجع امي ايوه المفروض سويت اتاك يقول لك report. وي ريبورت <laughs> انتهى انتهى <laughs> هذا لا عنده بيبشخ بيبشخ كل شوف شوف شوف هذا عنده Guardian Angel <laughs> انا جارديان حرام عليك اقول لك امسح يا ايش تبغى اسوي يعني؟ مين قال له يقرب؟ لا من... يا يعني. <laughs> منطقتنا منطقتنا ما ينفع استنى 10 ثواني ما عندي انا ليفل اياد اثنين انا ايوه اقتل منيون اقتل منيون اجيب لك ايه لعيونك اه فك تعال خليني انط عليك اوه شيت دقيقة دقيقة ثانيتين ثانيتين امتلا امتلا يلا اوه فلشت <laughs> حركات ولا مو حركات يا ولد اوه شيت لا لا الكيوب وجدها شوف آه يا اخي لا ال Q ال Q جاتها oh yes yes yes هذا اني قرف يا اخي pasti jadi korban yos ايش ال Q حقك ذا؟ ايش ال Q حقك ذا؟ ال Q حقك هذا لا لا was هذا قاعد تحاول تضرب النكسس في في الجدار طار طار ضارب اوه في خويه مينو اوه عشان كذا خشت خشت استنى ما كول داون كول داون شوف السلو يا ابوي بس بس بخش بخش ثانيتين لا غبية الحركة اللي سويتها انت مرة غبية هذاك فين سوى كيو شفت شفت فين سوى كيو 10 كيلو سوى كيو هنا امي فين فين من قدامنا اوه شكرا نعم نعم نعم اربع كلات لهب لهب امين جاء قدامك والله كاي ايش بهذا ابني سيب الكبير حقي يا الله انا لسه ما رجعت يلا برجع معك يا كلب سرقك كلها تمشي حقي انت سبورت جيب من سبورت ابوك سبورت امشي امشي